mbahaye ikaze muri uyu mugoroba kandi nejejwe n'indirimbo turirimbye ni umugoroba w'umunezero aho turi kwiga ubuhanuzi bwo muri bibiliya mu gitabo cya daniyeli mbere y'uko kirisito aza harashize imyaka magana atandatu igitabo cya daniyeli cyanditswe kandi ubuhanuzi bwacyo bwasohoye mu myaka ibihumbi bibiri na magana atanu ni kimwe mu bitabo bitangaje ni igitabo cyahumetswe n'ijuru njyewe nize ubuhanuzi bwa daniyeli imyaka isaga mirongo itanu kandi igihe cyose nize icyo gitabo hari icyo mbonamo gishya gitunganye iyo twitegereje igitabo cya daniyeli twibaza ibibazo bitatu kuri buri gice icya mbere mbese iki gice kivuga iki ku birebana n'imico y'imana kandi kitwigisha iki ku mana icya kabiri mbese iki gice hari icyo kivuga ku mibereho yacu ni gute twabaho imibereho y'umunezero biturutse ku kwiga igitabo cya daniyeli mbese ni gute umuntu uhangayikishijwe n'ubutane uwigunze akaba acitse intege umuntu wabuze umukunzi we hariho impanuka ziteye ubwoba ni gute umuntu ufite umwana wazahajwe n'ubumuga cyangwa umugore wazahajwe na kanseri ni gute ashobora kuza hano muri uyu mugoroba cyangwa agakurikirana ibyigisho kuri murandasi kuko hari benshi bari kubikurikirana kuri televiziyo kuko mu masaha ane ashize twakwirakwije utubroshire igihumbi na magana inani mirongo ine na tune turarikira abantu kwifatanya natwe kuri murandasi kandi ababikoze mukaba mudukurikiranye turabashimiye tubahaye ikaze muri uyu mugoroba just welcome. You're in for an exciting evening as well. ariko ni gute dushobora gufatanyiriza hamwe tugakuza ukwizera tugaterana umwete kandi ni gute dushobora kugira imibereho yimbitse turi kumwe n'imana nk'umusaruro wo kwiga igitabo cya daniyeli ubu tugeze mu gice cya kabiri mbese ni twize mu gice cya mbere buri mugoroba tuzajya tubanza twibutse igice cyatambutse uko uzajya uza hano buri mugoroba ujye utahana aka gatabo gakubiyemo ibice cumi na bibiri bya daniyeli rero nuva hano uze gusubiramo igice cya kabiri kandi niba waracikanwe n'igice cya mbere usome noneho ubaze icyo utumviseho ni bangahe baje bwa mbere mumanike ikiganza ndebe oh ni byiza ndabona ari babiri turabyishimiye turabashimiye pasto banza utwibutse ibyo mu gice cya mbere unadusengere none tubone kujya guce cya kabiri ni muke dusenge data twese uri mu ijoro tugushimiye cyane ubuhanuzi utubumburiye mu gitabo cya daniyeli gikubiyemo ibyo watugeneye mu bice cumi na bibiri abariho muri ibi bihe bitoroshye by'amateka y'isi reka imitima yacu ikingukire kumva ijwi ry'umwuka w'imana kandi yesu atwongerere imbaraga zo gushikama ku masezerano ye no kwitegereza inama y'agakiza yerekanwe mu ijambo ry'imana tusabye twizeye mu izina rya yesu amen ni mucyo twibutse vuba duhereye ku mukoro twahawe mu cyumweru gishize kandi mbibutsa bike mu byo twize mu cyumweru gishize n'abatarabashije kubana natwe bumvireho daniyeli cyo cyaho cya mbere gitangira n'akaga ishyanga rya israheli ryahuye nako aho ubwami bw'i Babuloni Nebukadineza yabajyanagamo ari imbohe kandi icyo gihe daniyeli yari akiri ingimbi gusa muri iyo nkuru twabonye uko ifata ibihe by'akaga kuko natwe tubicamo, ikaba ariyo itanga intsinzi muri ako kaga, igihe ibintu bigaragara nk'aho nta byiringiro cyangwa ko Imana yaturetse, nyamara Imana iduha intsinzi iyo tuyiringiye nka Daniyeli, nka Yosefu n'abandi bo muri Bibiliya, tubona ko Imana yakoreye ibikomeye abakurambere bacu mu kwizera. none ni mucyo twibutse gato duhereye ku bibazo bike dufite uh, icya mbere mbese ni ibihe bihe biheruka ubuhanuzi bwa daniyeli bwavugaga uh, nk'uko twabibonye mu mirongo ya bibiliya bwavugaga by'umwihariko ku gihe cy'imperuka cy'umwijima ukomeye mu mateka ya gihanuzi nk'uko turi bubibone ko imana yagiye igaragaza umugambi mu mateka by'umwihariko mu gihe giheruka kandi muri daniyeli cumi na kabiri mirongo cyenda nk'uko mubibona mu dutabo twanyu hati imana yabwiye daniyeli igihe yananirwaga gusobanukirwa ibintu byose byo mu gitabo cya daniyeli iti igendere daniyeli kuko ayo magambo ahishwe kandi afatanishijwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka kandi nanone igitabo cya daniyeli kizongera kubumburwa mu gihe cy'imperuka rero inkuru nziza ni uko ubu twebwe turi mu gihe cy'imperuka dushingiye ku gitabo cya daniyeli tukaba dushobora gusobanukirwa igitabo cya daniyeli kurusha uko daniyeli ubwo yarabisobanukiwe kuko ubu ayo magambo abumbuwe kandi dushobora kubona ukuntu ibi bintu bigenda bisohora bikadutera kwemera tudashidikanya ko kirisito agiye kugaruka vuba ntabwo turi bushobore kureba kuri buri kibazo cyose ariko ku kibazo cya kabiri kivuga ku kibazo cy'uko umwami imana itazabura kugira icyo ikora ngo ikize abagaragu bayo kandi muri yohana cumi na kane makumyabiri n'icyenda ku kibazo cya gatatu hano hari ihame ry'ingirakamaro yesu yaravuze ati nuko rero mbabwiye bitaraba ngo ubwo bizaza muzizere tuzirikane mu mitima ubuhanuzi turi bubone muri daniyeli igice cyaho cya kabiri kuko tubona ko imana yavuze ku ngingo runaka mu mateka maze ubwo buhanuzi bugasohora nk'uko bwahanuwe bihita bitwereka ko mu by'ukuri imana izi ahazaza none ubwo bimeze bityo izi n'ahazaza hacu n'ah'isi hari mu biganza byayo nk'uko tubyiringira niba mwarimu hari mu cyumweru cyashize ni ikihe ni ikihe gitabo cyo muri bibiliya yesi yavuze ko tugomba gusobanukirwa ni igitabo cya daniyeli muri matayo makumyabiri na kane ku murongo wa cumi na gatanu hatubwira gusobanukirwa igitabo cya daniyeli kandi impamvu irumvikana ni uko gusobanukirwa igitabo cya daniyeli bitanga urufunguzo rwo gusobanukirwa igitabo giheruka cyo muri bibiliya abantu bamwe bagerageza gusobanukirwa igitabo cy'ibyahishuwe batazi icya daniyeli bagwa mu rujijo kuko urwo rufunguzo rwo gusobanukirwa ibyahishuwe ruri mu gitabo cya daniyeli Um, kandi murabona ko hano hashyizwemo ibimenyetso byo kutuyobora ngo tumenye ibimenyetso bikomeye bya gihanuzi biri mu byahishuwe mbese niyihe ibiri yagaragajwe mu gitabo cya daniyeli uh, mu mirongo ibanza twabonye imirwa ibiri yari ihanganye baburoni na yerusalemu mwibuke ko ari ibimenyetso bigereranya ubwami bubiri bukaba buyoboye iyi si yacu yerusalemu ihagarariye yesu ikimenyetso cy'ubwami bw'imana mu ijuru na nebukadinezari umwami baburoni ikimenyetso cy'ubwami bw'isi Nebuchadnezzar or Babylon, the symbol of this world. And you'll find that those two cities kandi tubona ko iyemerwa uko ari ibiri iboneka mu gitabo cy'ibyahishuwe rero gutangira kuyisobanukirwa biri mu gitabo cya Daniyeli rero mbere yo gusobanukirwa intambara ikomeye n'ibimenyetso byo mu gitabo cya daniyeli tureba kure tukabona ko biri gusohora muri isi yacu muri iki gihe uh, kandi icyo tubona ku kibazo cya karindwi ni gute imana yemeye ko abasore b'abaheburayo bajyanwaho imbohe ikemera ko nebukadinezari abagira abatware b'abantu abaha inyigisho ntakuka uh, mbese ni ubuhe buryo yakoresheje kugira ngo abahe inyigisho ntakuka yahinduye amazina yabo uh, hananiya mishayeli na zariya amazina meza ya ahinduka saduraka kamishake na bedenego Uh, ubwo nari ndi kwigisha abana banjye iyi nkuru hari umwe wasinziraga ahunyeza ariko akomeje kwibuka sadura kamishaki na bidenego ayo mazina y'abanyababuroni yavugaga iby'irwamana by'abanyababuroni kwari ukugira ngo bahindure intekerezo zabo ariko ku gice cya cyenda daniyeli yafatiye ubuzima bwe icyemezo cyiza mbese n'iki tubona mu ijambo ry'imana gisobanura icyo daniyeli yakoze yagambiriye umutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami yafashe icyo cyemezo kandi mwibuke ko iyo dusomye igitabo cya daniyeli tubona igice cy'amateka n'igice cy'ubuhanuzi ubuhanuzi tubwira igihe cy'imperuka igihe imperuka izabera naho amateka atubwira uburyo umuntu azitwara mu gihe cy'imperuka rero iyo turebye ibiri mu gitabo cya daniyeli bitwereka uburyo bwoko bw'imana bugomba kuzabaho mu bihe biheruka Uko Daniyeli yagambiriye mu mutima we, niko natwe dukwiriye kugambirira mu mitima yacu. Kandi twabonye ko muri uwo mwanzuro mwiza yirinze kurya inyama zagaburwaga ku meza y'umwami. Uh, uh, none se ubundi n'icyo yasabye uh, imboga kandi turi bwige neza mu ishuri ryo guteka, ni imirire yoroheje kuko igizwe n'indyo yoroheje y’iby’Imana yaremye. Ibyanditswe bihamya ko barushaga ubwenge abariraga ku meza y'umwami inkubwe icumi. babarushije ubwenge, imbaraga n'ibindi. Mu by'ukuri uko niko bimerera abahitamo gukurikiza iby’Imana yigisha, barahirwa kandi Imana ibaha ugukomera. God's ideal, they will be blessed and God will prosper them. kandi twabonye muri daniyeli igice cya mbere ku murongo wa cumi n'icyenda ko daniyeli yagumye aho ageza ku mwaka wa mbere umwami kuro ari ku ngoma ni ukuvuga ko yagumye aho kugeza ku guhanguka k'ubwami bukomeye bwa baburone bwayoborwaga na nebukadinezari nuko kubw'ubunyangamugayo bwa daniyeli no gucyanuka kwe yarakomeje umugambi bwa medi na peresi bwari buyobowe n'umwami kuro ndabashishikariza gukora umukoro buri cyumweru ngewe ubwo nawukoraga nabonye ukuntu ubuhanuzi bunejeje kandi navumbuye ko gusobanukirwa iki gitabo cya daniyeli bidufasha gusobanukirwa igitabo giheruka muri bibiliya aricyo ibyahishuwe na yesu kirisito ibyerekana Kristo kandi bikatwongerera ubutwari twe turiho mu bihe by'imperuka urakoze pasitoro kubwo kutwibutsa ibyo twabonye mu cyumweru gishize ariko mbere y'uko dukomeza ndashaka kwibutsa ibintu bike byabayeho mbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri muzi ko ntari umuntu ukunda gusoma utunyamakuru dutoya twa rubanda tumwe batembereza ku muhanda kuko nabisomye kenshi gashoboka ngasanga inkuru zatwo ari izo gusetsa nyamara kenshi zikaba ari ibihimbano ariko mu cya magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu nakoraga ahantu hateraniraga abantu benshi nuko nza kubona akanyamakuru gato kari gafite umutwe ugira ati ubuhanuzi bwa bibiri bw'igihe kizaza ni iki kigiye kuba mu mwaka w'ibihumbi bibiri njyewe rero nk'umwigishwa wa bibiliya n'umwigisha ikintu cyose kivuga ubuhanuzi bwa bibiliya bw'igihe kizaza ngitekerezaho cyane nuko ntangira kureba muri ako kanyamakuru gato kadasanzwe mbona handitswemo ngo mu mwaka w'ibihumbi bibiri mu kwezi kwa gashyantare abantu amamiliyoni bazahinduka abakirisito ndavuga nti mbega byiza ibi biranejeje nuko nkomeje gusoma ibyavugaga ko bizaba muri gashyantare muri uwo mwaka wa bibiri hari handitse ko muri amerika abantu igihumbi bazapfa mbese ibyo byo ntabwo ari byiza nkomeje kwitegereza ibizaba i burayi mu mpeshyi yo mirongo icyenda na gatandatu ku isoko ibintu bizata agaciro maze antikirisito aboneke ndavuga nti mbega byiza ubu buhanuzi buranejeje kandi nanone ngo muri nzeri hazaboneka ishusho ya kirisito mu murwa wo muri amerika ndavuga ni ibyo bizaba binejeje cyane ikindi nikivuga ko muri nzeri cyangwa mu kwakira hazaboneka umubwirizabutumwa uzamanuka mu ijoro ndavuga ni noneho ubanza ngiye kugira ibyiringiro ngo azabonekera ku bicu kandi hari handitswe ko ku iherezo ry'umwaka wa bibiri abanyamafarashi bane banditswe mu gitabo cy'ibyahishuwe bazaboneka mu mujyi wa mantiriyo na toronto bageze iherezo ry'umwaka w'ibihumbi bibiri ibyo byose byavuzwe nta na kimwe cyasohoye byiswe ubuhanuzi bw'ibinyoma cyangwa bw'ibihuha ubu ndi hano kugira ngo mbabwire ko igitabo cya daniyeli kidafite ubuhanuzi nk'ubwo iyo turi kwiga igitabo cya daniyeli dushobora kureba mu myaka ibihumbi bibiri na magana atanu kandi tukabona gusohora k'ubuhanuzi bwa bibiliya bwo mu gitabo cya daniyeli kandi muri uyu mugoroba ngiye kubasangiza ubuhanuzi butangaje kandi turi bugereranye ubwo buhanuzi n'amateka kandi tuzabona ugusohora k'ubwo buhanuzi mu buryo bwahuranyije muri yesaya mirongo ine na gatandatu ku murongo wa n'uwa cumi dore icyo havuga ku mana kuko ari njye mana nta yindi mana ibaho ni njye mana nta yindi duhwanye duhagarariye hagato cyo kigize imico y'imana ku buryo nta wundi uhwanye nayo ni nicyo gituma imana iba iyihariye ikaba nta kindi gihwanye nayo Dusome amagambo aheruka mpera mu itangiro, nkavuga iherezo mpera no mu bihe bya kera nkavuga ibitarakorwa ikintu gitandukanye imana n'ibindi ni uko imana ireba ahazaza nk'uko twebwe tureba ibiri gukorwa muri iki gihe ishobora guhera mu itangiriro ikavuga iherezo igahera mu bihe bya kera ikavuga ibitarakorwa abapfumu bashobora kuragura bakavuga iby'ahazaza bashobora kugenekereza ku by'ahazaza bashobora kurondora iby'ahazaza bajya bagira amayereko bahawe na satani aberekeza abereka iby'ahazaza ariko imana yo ibona ahazaza nk'uko twe nk'uko hari koko Igihe twize igitabo cya Daniyeli by'umwihariko Daniyeli igice cya kabiri, dushobora kubona ko ubuhanuzi bwatanzwe mu gitabo cya Daniyeli twabugereranya n'amateka tukabona ko ahazaza h'isi hari mu biganza by'Imana. Ubu tugiye kwiga ubuhanuzi butangaje bwo muri Bibiliya, turi bwige iby'amahanga Imana yavuze mu izina atarabaho ko azabaho agakomera. turareba abami b'amahanga bahanuwe muri bibiri mu myaka igihumbi na magana atanu mbere y'uko bavuka turareba mu nyandiko za kera muri daniyeli igice cya kabiri turi bwige iby'amahanga ane yagombaga kubaho turi bwige amateka uburayi bwanyuzemo mu myaka ijana na mirongo itanu kandi ubwo tuzaba kandi ubwo turaba turi kureba ugusora k'ubuhanuzi bwo mu gihe cy'ahazaza iyo turebye ahatambutse tukabona ugusora k'ubuhanuzi bidutera kugira icyizere ko n'ubundi buhanuzi bw'ahazaza butazabura gusohora none ubu ndabararikira gufata bibiriya zanyu mukabumbura muri daniyeli igice cyaho cya kabiri tugiye kwiga inzozi z'umwami wa kera daniyeli yari yarize muri kaminuza z'i baburoni bihagije ese byagenze gute ko mutari kubumbura bibiriya zanyu nimuzamure bibiliya mu kiganza turebe abandi murakurikirana hano imbere niba utazi neza aho igitabo cya daniyeli giherereye ntabwo nakurenganya igihe nari mfite imyaka cumi n'irindwi natangiye kwiga bibiliya nyamara nta gitabo na kimwe cyo muri bibiliya nari nzi aho giherereye iyo umuntu yavugaga ngo tubumbure mu gitabo cya ezekiyeli sinari nzi aho ezekiyeli aherereye muri bibiliya noneho nkiyambaza abasore inshuti zanjye bakamfasha n'igitabo cya zaburi sinari nzi aho kiba nta kintu nari nzi kuri bibiliya niba utabizi ntugaterwe impungenge n'ibyo utazi ubwire uwo mwegeranye agufashe gushaka umurongo runaka wo muri bibiliya ni mu byo tureba muri daniyeli icyaho cya kabiri kuva igitabo cya daniyeli cyanditswe hashize imyaka magana atandatu mbere ya kirisito none ni gute dushobora kumenya ibiri mu gitabo cya daniyeli cyanditswe mu myaka ibihumbi bibiri na magana atandatu ishize nk'urugero muri daniyeli icyaha cya kabiri haravuga hati mu mwaka wa kabiri umwami nebukadineza akiri ku ngoma tuzi ko nebukadineza arimye ingoma muri magana atandatu na gatanu mbere ya kirisito ibyo bibiri ivuga tubigiranye n'ibyanditswe kuri babuloni ya kera hari abavuga ko hari ukuvuguruzanya muri daniel cya cya kabiri ku murongo wa mbere mbese icyo kibazo giteye gite kandi cyakemuka gute daniel ajyanyweho imbohe mu mwaka wa mbere w'ingoma ya nebukadinezari muri magana atandatu na gatanu daniyeli amaze imyaka itatu muri kaminuza z'i baburoni byo bituma wakagombye kuba umwaka wa gatatu wa nebukadinezari atari uwa kabiri ni ukubera iki ibyo bivuguruzanya muri bibiliya abantu benshi basoma bibiliya bayisoma amajyejuru bakayibonamo igisa nko kuvuguruzanya ugasanga umuntu aravuze ati sinshobora kwiringira bibiliya ni gute twahuza ukuntu nebukadinezari w'inyo muri mirongo itandatu na gatanu na daniyeli wize imyaka itatu muri kaminuza y'i babuloni bityo bikaba bivugwa mu mwaka wa gatatu none ni kuki bibiliya ibyita umwaka wa kabiri iki ni gihamya cy'uko bibiriya yahumetswe n'imana abanyababuloni ntibajyaga babara umwaka wo kwimamo ingoma nk'umwaka kuko iyo umwami yimaga ingoma uwo mwaka yimyemo ntiwabarwaga ntibawubaraga noneho bakabara umwaka we wa mbere mu mwaka wa kabiri rero ni umwaka wa gatatu ubariyemo n'uwo kwimamo ingoma ikindi kindi gihamya ko bibiri yahumetswe ndetse ko daniyeli yanditse iki gitabo muri magana atandatu na gatanu mbere ya kirisito rero daniyeli yabigenje atya kuko yari azi amateka y'abanyababuroni mu mwaka wa kabiri umwami w'ibaburo nebukadinezari akiri ku ngoma yarose inzozi ni ukuhagarika umutima ntiyarushya agoheka hano haravuga umwami wa kera wo mu ishyanga rya baburoni uwo mwami hari ijoro yarosemo inzozi byari nk'ikintu kidasanzwe cyari kigiye kuba kuri babuloni mperutse kumara ibyumweru bitatu mu nzu ndangamurage ya perugamo yo mu budage iyo ni inzu ndangamurage itangaje ni urwibutso abadage bibukira kuri babuloni bafashe byari bigize ingoro y'umwami babuloni bongera kuyubaka bakoresheje amakaro asa nk'ayaho murabona iyi shusho yihese reka mbereke imwe murabona iyi shusho imeze nk'imbwa iyi ni ikigirwamana beri maruduku kandi beri maruduku ni ikigirwamana gikuru mu bigirwamana by'uburoni byose jackal-like figure. Um, and I want you to see it here. Here we go. You'll see this jackal-like figure, and it's on the. It's if you look at the beasts, you see the right-hand column, the one in the middle. He is the god Bel Marduk, and Bel Marduk was the chief of the Babylonian gods. igihe izina rya daniyeli ryahindurwaga ryahinduwemo ngo iki beruteshaza bisobanuye umucungamutungo w'imana bel rero igihe daniyeli afite imyaka cumi n'irindwi y'ubukuru yajyanywe muri babuloni mu bwami bwari igihangange cyane ku isi yabonaga aya mashusho y'imana y'abanyababuroni ahantu hose ariyo beri mariduku imana y'abanyababuroni babulone bwari ubwami butangaje bwari ubwami bukize burimo kudamarara hagati muri ubwo bwami hari harimo umugezi wahaga umurwa wose amazi niyo mpamvu muri baburone hari inzira ebyiri munsi y'inkike baburone yari ifite ahantu makumyabiri hacururizwaga ibyo kurya cyari igihugu gihambaye cyane mu isi ijoro rimwe nebukadinezari agiye kuryama arota inzozi maze abyuka mu gitondo yazibagiwe ni bangahe muri mwe bigeze kurota inzozi maze mukabyuka mu gitondo mugashakisha ngo muzibuke ariko bikanga mugakomeza kuzibagirwa byashoboka ko mwaba mwariye iby'ikirenga muri uwo mugoroba igifu kikuzura ntimushobore guhumeka cyangwa mukamera nka rya tsinda rito ry'abantu baherutse kwaduka muri amerika y'ibihangange mu kurya ibyo ni byo bituma mwibagirwa ibyo mwarose ariko ndababwira ko nebukadinezari atari yariye umuceri mwinshi ntihari yariye amakaroni menshi ntihari yariye ibyo kurya byinshi nebukadinezari yarakangutse yibuka ko yaragize inzozi zidasanzwe ariko kuzibuka birabura none n'icyakoze Bibiliya itubwira mu buryo bwahoranyije cyakoze mu mwaka wa kabiri twibukiranye si mu mwaka wa kabiri ahubwo no mu mwaka wa gatatu kubera ko ntabwo babaraga umwaka wo kwima ingoma umwami ahera ko ategeka ko bahamagara abakonikoni n'abapfumu n’abashyitsi n'abakarudaya ngo baze kubwira umwami ibyarose biri muri daniyeli cya cya kabiri ku murongo wa kabiri nuko umwami atanga itegeko ko bahamagara abakonikoni n'abapfumu n’abashyitsi n'abakarudaya ngo baze kumubwira ibya Rose. dukeneye kumenya abakonikoni abo ari bo abakonikoni b'abanyababuroni babagaga inka bagafata urugimbu n'umwijima uwo mwijima bakawusaturamo kabiri bakaza imbere y'umwami bakareba muri uwo mwijima bakamuhanurira iby'ahazaza ikindi abakonikoni n'abanyaburoni bakoraga bafataga igitonyanga cya vino maze bakagitonyangiriza mu mazi mbese byari iki byakoraga uruvange rw'ikintu cy'amayobera noneho bakavuga ahazaza abo ni abakonikoni kandi hari hari n'abapfumu si abiga nyenyeri ahubwo ni abapfumu bageragezaga kureba ku nyenyeri bakavuga ahazaza mbese mwari muzi muri iki gihe ko hari abapfumu ibihumbi bitatu muri amerika baherutse kuvuga mu binyamakuru muri iki gihe none abantu bamwe barabyuka mu gitondo bakareba mu isanzure mbere y'uko bucya nyamara nk'uko abapfumu b'i baburoni batashoboye kumenya ahazaza nabo muri iki gihe niko bimeze bapfuye nuko umwami arabahamagara bose uko bakabaye n'abakonikoni bose n'abapfumu n'abashyitsi arababwira ati mwese nimumbwira ibyo narose ndyamye ku gisasiro cyanjye nijoro abwira abapfumu ati nimuragurishe inyenyeri mumbwire ibyo narose abwira n'abashyitsi ati nimubaze abapfuye maze mumbwire ibyo narose none abakarudayo bari bantu ki nk'uko tubibona mu gice cyaho cya kabiri abakarudayo bari abahanga bakomeye nebukadinezari rero yasanze iryo tsinda sinzi umubare uko wanganaga gusa ntibari bake bashobora kuba bari nka mirongo itanu cyangwa mirongo irindwi na batanu yabazanye muri icyo cyumba ati mwebwe bakonikoni nimukoreshe ubuhanga bwanyu mumbwire namwe mubaze isanzure naho mwebwe nimubaze abapfuye mwese ndashaka ko mumbwirwe na rose n'icyo bisobanura ku murongo wa gatatu tuhasomera amagambo agira ati umwami arababwira ati narose inzozi umutima wanjye uhagarikwa no gushaka kuzimenya abakarudaya bahera kwabwira umwami bati nyagasane uhoraho iteka rotorera abagaragu bawe izo nzozi tubone uko dusobanura impamvu yazo umwami yarababwiye ati narose inzozi umutima wanjye uhagarikwa no gushaka kuzimenya nebukadinezari yari azi ko inzozi ari ingirakamaro yari azi ko inzozi zifite umumaro w'iteka ryose nyamara ntiyashoboye gusobanukirwa icyo izo nzozi zisobanuye baramubwiye bati mwami uhoraho iteka tubwire izo nzozi tubone uko dusobanura impamvu yazo inzozi warota ukazimbwira nshobora kubwira icyo zisobanuye nakubwira ukuri cyangwa ibinyoma icyo mpfa ni uko ngusobanurira gusa si sibyo se umwami rero yari abizi niba abakunikowe n'abapfumu n’abashyitsi batarashoboye kumubwira inzozi yarose ni gute bari gushobora kumubwira ibizabaho mu myaka ibihumbi bibiri na magana atanu y'ahazaza yarababwiye ati nimumbwire ibyo narose nicyo bisobanuye ibyanditswe bivuga ikintu kidasanzwe hano tukibona muri daniyeli igice cya kabiri ku murongo wa gatanu wa gatandatu ahagira hati looking at verse 5 and 6. nuko umwami asubiza akarudeya ati nazibagiwe nuko nimutazimbwira ngo muzinsobanurire muzatemagurwa kandi ngo zanyu zizahindurwa nk'ibyavu ariko nimubwira izo nzozi nzabagororera mbahe impano n'icyubahiro cyinshi nuko ngaho nimumbwire izo nzozi nuko zisobanurwa kuri uyu murongo wa gatanu wa gatandatu harumvikana ntabwo tuhatinda yarababwiye ati nimutazimbwira izo nzozi ngo muzinsobanurire nzabica ariko nimuzinsobanurira nzabagororera yabateye ubwoba kandi basezeranira neza hariho abantu kuri iki gihe batera ubwoba abandi ati nukora nabi akazi nzahita nkwirukana ariko nukora neza nzakuzamura mu ntera abantu benshi mu buzima baterwa umwete n'ubwoba cyangwa ineza basezeraniwe ubu ndababwira ko dukwiriye kugira ibyiringiro byo kubaho kuruta gukorera ku bwoba ikibabaje ni uko hari abakristo baterwa umwete n'ubwoba cyangwa ineza basezeranirwa bati ndakora ibyiza cyangwa ibyo gukiranuka kuko nzabona ibi rero baterwa ubwoba kugira ngo kugira ngo bashobore kumvira ariko icyo mbona gikwiriye abakristo ni ugutinya gehinomu mu byo dukora byose tukarwanya ukuzarimbuka tugaharanira kuzagirirwa ubuntu bwo kuzarwa ijuru ngewe nahitamo kubabara no kumererwa nabi hano mu isi kuko iyo miraba yose n'ibiteye ubwoba ari by'igihe gito mwibuke twagiye tubona ibimeze nk'ibyo muri bibiliya by'abantu bagiye baterwa ubwoba bakakangaranywa n'ibintu by'igihe gito imana yaturemye yanaduhaye ishusho ni kuki ndiho kuki ntari inka ni kuki ntari umubu uri gutembera hano igihe koromozome zikugize zihurizaga hamwe kugira ngo zikore ishusho ariyo wowe ubwawe imana ikakurema ityo kugira ngo uvuke ntabwo wabihisemo nta na kimwe wakoze wabanje kuba mu ntekerezo z'imana mbere y'uko uba mu bitekerezo bya mama wawe rero ikidutera ubutwari ni uko imana turemye ikaduha ishusho imana iduha ubuzima ubuzima ni impano ituruka ku mana ubu turiho ku bwa yesu none ni kidutera gukorera Imana kuri njyewe icya mbere ni uko yampaye ubuzima umwuka wose mpumeka gutera k'umutima bituruka kuri yo sinterwa umwete no kwishimirwa n'abantu ahubwo nterwa umwete no kwishimirwa n'ijuru nterwa umwete n'ubuntu bw'Imana bumpa ubuzima kuko n'umwuka mpumeka niyo iwumpa Icya kabiri ni uko Imana yemeye kuva mu ijuru mu buturo bwera aho Yesu Kristo yavuye akaza kumfira. Imana yahunze urukundo ruhebuje igihe mwene muntu yari yazimiye. Yaraje abaho imibereho twagombaga kubaho, maze apfa urupfu twagombaga gupfa, ubu ari mu ijuru. Ikinkora ku mutima kuruta ibindi byose ni urukundo rwe. Yaradukunze cyane kuruta ibiri mu ijuru byose, kandi aba yaragumanye natwe iteka iyo aza kuba atari mu ijuru. ubuntu bwe bushobora kutuzahura, dukeneye gusobanukirwa ko Imana ari umuremyi wacu, Imana iradukiza, Imana iradushaka mu ijuru, Kristo adupfiriye kandi azagaruka ku bwacu. Tugarutse ku nzozi za Nebukadinezari, niba hari ushobora kunsobanurira inzozi, nibyo nkurikiza. iyo turebye daniyeli igice cyayo cya kabiri ku murongo wa cumi na gatatu ariko mbere y'uko tuhasoma mureke tubanze uwa cumi daniyeli kabiri icumi nuko bakarudeya basubiriza imbere y'umwami icyarimwe bati nta muntu n'umwe mu isi wabasha kumenyesha umwami iryo jambo kuko nta mwami cyangwa umutware cyangwa umutegeka imana yonyine yo mu ijuru niyo ishobora kuvuga ahazaza ku murongo wa cumi n'umwe icyo umwami aduhatira kiraruhije kandi nta wundi wabasha kucyerekana imbere y'umwami keretse imana zitabana n'abafite imibiri nta muntu ushobora kuvuga ahazaza ntawe keretse imana none rero hano niko bavuze muzi ko rimwe na rimwe abantu bafite imitima yabaye akahebwe bajya bemera ukuri iteka ryose aha rero hahamije ukuri kw'iteka mu buryo batazi dusimbutse gatatu ya ku murongo wa cumi na gatatu haragira hati nuko ingoma ijya ku nama ngo banyabwenge bicwe bajya gushaka daniyeli na bagenzi be ngo bicwe ni ukubera iki bashatse daniyeli na bagenzi be ngo bicwe ntabwo bihutiye gushaka bariya abanyabwenge bandi ahubwo bashatse daniyeli daniyeli icyo yakoze yatabaje imana ni yihutira gushaka umutware w'abasirikare hari igihe natwe bituyobera tugatakira imana tutazi icyo gukora ikatumenyesha icyo gukora iyo ukomeje ukagera hepfo ubona ko isengesho rya daniyeli ryabaye inzira y'ubugingo isengesho tubona ko ari ikintu daniyeli yari yarimenyereje atari ukugira ngo agirirwe ubuntu n'imana gusa ahubwo yajyanaga n'imana umushyikirano uhamye ku murongo wa cumi na karindwi cumi n'umunani byanditswe baratubwira biti nuko daniyeli ajya mu nzu ye abibwira bagenzi be hananiya na mishayeli na azariya kugira ngo bingingire imana yo mu ijuru ibyo bihishwe ngo ibagirire imbabazi batarimburanwa n'abanyabwenge bandi b'i babuloni nuko ibyo byahishwe bishurirwa daniyeli mu nzozi ya rose nijoro igisubizo cya daniyeli cyabaye iki ariko mu ijuru hariho imana ihishura ibishwe kandi niyo yeretse umwami nebukadinezari ibizaba mu bihe bizaza muri daniyeli kabiri makumyabiri n'umunani daniyeli yahamirije umwami ko hari imana mu ijuru iyo witegereje ukubyutsa umutwe kw'amahanga iyo urebye urujijo muri bya politiki y'isi uhita usobanukirwa ko hari imana mu ijuru ndashaka ko twita cyane ku murongo wa makumyabiri ku gice cyawo cya kabiri umurongo wa makumyabiri igihe daniyeli yahabwaga ibyo yeretswe yaravuze ati izina ry'imana rihore rihimbazwa iteka ryose kuko ubwenge n'amaboko ari ibyayo daniyeli yarasenze maze atahura ko ubwenge n'amaboko ari iby'imana ngo imana ifite iki ubwenge n'amaboko ni ibintu bibiri igihe dusanze imana mu masengesho iduha ubwenge tutari dusanganywe kandi iduha imbaraga zo kudushoboza gusohoza umurimo wayo reka amabwire inkuru ubwo twubakaga uru rusengero kandi ubwo twarwubakaga twari dufite ibyumweru bibiri ku ruhushya twari dufite kandi twari dusobanukiwe ko aho twari tugiye gukatira hano twari dufite inshingano yo gushyira ibintu kuri gahunda bikava mu nzira mu mezi icyenda y'umwaka wari utambutse twari twarazamuye urukuta hano mu nguni igihe ubuyobozi bwazaga bwaratubwiye ngo mufite inshingano yo kurangiza iyi nyubako kandi buti ibi mwakoze nimukomerezeho murangize byabaye mu byumweru bibiri mbere yo gutaha iyo nyubako ubwa mbere twabanje gushaka uko twasi uko twesitaramo umuriro bwa kabiri dushyiraho ibindi byaburaga niyo iyi nyubako mureba ngenda byibuka ukuntu byatugendekeye mu byumweru bibiri ntabwo twigeze turushywa no gushaka uburenganzira nta n'umwe wigeze ahangayika twarasenze tubwira imana duti uzi iby'umugambi wacu ndetse n'abasheshe akanguhe batunguwe no kubona mu kwezi gukurikiyeho urusengero rwuzuye abantu And I began checking around. Nobody seemed to know where you could get one of those lights. And I said, God, you know where those lights are. Even if I order one, I may have to special order it. They may not bring it in for the next month or so, and we're going to be off our grand opening. We've got people flying in. daniyeli igice cya kabiri daniyeli yarapfukamye arasenga nuko atahura ubuhanga bw'imana niki ni ububasha bwayo buruta ubwacu imana izi iby'ahazaza kandi duha imbaraga nari mfite inshuti yagiye muri senegali yari mushya kuko yari asanze abahasanzwe naramuhamagaye arambwira ati mu byumweru bibiri nari maze kugira uburenganzira bwose gusa ngo yahuye n'ibirushya byinshi byamugwiririye atabyiteze yarambwiye ati mariko ugize neza kumpamagara mu cyumweru gishize nagize ukwiheba ati ubwo twari turi ahantu nabikaga ibintu nabonye umugabo munini ampagaze iruhande arambwira ati nindyame hasi nuko nanga kubikora ahubwo nshaka ahandi hantu mpungira hari hakonje ku buryo cyari kuruta nuko yari kunkoresha ikindi kintu mpagaze ntekereza ko igihe yari ataragera aho hantu imana yari izi ibiri bumbeho Within an hour, I was in that store next to Giant. We opened the door. It was there all the time. God knew it was there, didn't he? imana ibibizi kuko ibyanditswe biravuga biti ubwenge n'amaboko ni iby'imana igihe utazi icyo gukora ikumenyesha icyo gukora ese si byo rero haravuga ngo ubwenge n'amaboko ni ibyayo ngaho nimurebe niba muri daniyeli cyayo cya kabiri imana yarashoboye guhishura ibizabaho myaka ibihumbi bibiri na magana atanu by'amateka y'isi ntekereza ko izi iby'ahazaza ndibuka ibyabaye mu myaka itatu ishize ubwo nari ntwaye imodoka hari igitabo kivuga iby'ubuzima cyari kiri mu ntebe narambuye ukuboko hirya y'intebe kugira ngo gishyikire sinzi ukuntu akaboko kabaye nk'agatsikira numva ndavunitse ngewe rero ngira abaganga benshi b'inshuti zanjye ubwo bansuzumye ubwo nari ngarutse ngeze ku kibuga cy'indege narongeye ndisuzumisha bwa kabiri aho ku kibuga ubwo inshuti yanjye y'umuganga yarambwiye iti nyura kuri kaminuza ya Maryland kandi nanone njya ngira inshuti mu makaminuza yo muri Amerika nuko mageze baransuzuma hose bati ariko uri mutaraga ku buryo bwizewe umubiri wawe umeze neza dore ufite imirire iboneye ukora imyitozo ngororamubiri umeze neza ariko dore waravunitse rero ibyo byose babanje kumbwira byanteye akanyabugabo ariko nyuma na nyuma mbona ko mfite akandi kabazo ibisubizo bibanza ku gusuzumwa kwa muganga bishobora gukomeza kuba byiza ariko ndabwira ko igihe ufite ibyo bisubizo ukwiye no gutekereza ko turi mu isi yugarijwe na kanseri maze bitume urushaho gutekereza ku buzima bwawe nuko ndavuga nti mana ubwenge n'amaboko ni ibyawe ubugingo bwanjye mbushyize mu biganza byawe uko ahazaza hanjye haba hameze kose umubiri wanjye n'ubugingo bwanjye mbishyize mu biganza byawe icyo gihe ubwo abaganga bambwiraga batyo narebanye umubabaro nasenze gutyo nuko nkora ibyo ntari nshoboye gukora byose nuko mbwira umuganga umwe nti hari ibyo nashobora gukora kabone n'ubwo napfa umubiri wanjye ngomba kugira uko ngutwara igihe nkiri mu isi rero ibikwiriye azabe ari byo biba yaranyitegereje arambwira ati mariko hari ibintu icumi ugomba gukora bitatu muri byo ni uko ugomba kuvurwa ibindi bitanu ntiwamenya icyo gukora kuko uri mutaraga naho ibindi bibiri byo byashoboka ko nawe wakwivura gusa birindwi cyangwa icumi ntabwo bihagije ariko tegereza nuko twarategereje ngo ndebe ko ibisubizo bizerekana ko amagufwa yanjye yagize ikibazo ariko ntabyo nabonye nagenze uduce tunyuranye tw'isi inshuro cumi na zirindwi n'izindi cumi n'esheshatu kandi murabizi ko no mu mezi atanu ashize nta kibazo nigeze ngira gusa mureke mbabwire gushyira ubugingo bwawe mu mana ni ikintu cy'agahebuzo ni iby'agahebuzo kugira amahoro aturutse ku gushyira ubugingo bwawe mu mana rero tugarutse ku isengesho rya daniyeli muri daniyeli igice cya kabiri ku murongo wa makumyabiri haragira hati izina ry'imana rihore rihimbazwa iteka ryose kuko ubwenge n'amaboko ari ibyayo niyo nyuranye ibihe n'imyaka niyo yimura abamikimika abandi mbese si inkuru nziza ugukomera kw'amahanga kuri mu biganza by'imana dukomeze dusome ku murongo wa makumyabiri na kabiri kandi ihishura ibihishwa by'ahatagerwa izi ni ibyo mu mwijima umucyo ubana nayo ndagushimiye ndaguhimbaza wowe Imana ba sogokuruza umpaye ubwenge n'ubushobozi iyo upfukamye ugasenga imana ishobora kuguha ubwenge bwerekeranye n'ahazaza hawe kandi ikaguha n'imbaraga zakugezayo imana izaguha ubwenge bwerekeranye n'ahazaza hawe n'imbaraga zakugezaho nuko daniyeli ajya imbere y'umwami aramubwira ati mu ijoro hari imana niyo ihishurira umwami Kadineza ibizaba mu gihe cy'ahazaza nuko daniyeli atangira gusobanura inzozi ni muri daniyeli kabiri makumyabiri n'umunani mu ijuru hari imana ihishura ibihishwe ngo imana igira ite ihishura iki ibihishwe kandi niyo yeretse umwami nebukadinezari ibizaba mu bihe bya ryari ibihe bizaza inzozi nibyo werekeye ku gisasiro n'iby'ibi izo nzozi tugiye kwiga zihera mu gihe cya daniyeli kugeza mu bihe by'imperuka bizaza zigaragaza ukubyutsa umutwe kw'amahanga no gukomera kwayo nuko daniyeli atangira kubwira umwami ku murongo wa mirongo itatu na rimwe haragira hati nuko nyagasani wabonye igishushanyo kinini kandi iki gishushanyo cyari kinini cyane kirabagirana cyane cyari kigwagaza imbere kandi ishusho yacyo ikaba yari ubwoba nuko iki gishushanyo umutwe wacyo wari izabo nziza kandi igituza cyacyo n'amaboko yacyo byari ifeza inda n'ibibero byacyo byari miringa amaguru yacyo yari ibyuma n'ibirenge byacyo byari igice cy'ibyuma n'ikibumba urabyitegereza ugeze aho ibuye ryaziye ritarembuwe n'intoki ryikubita ku birenge by'icyo gishushanyo by'ibyuma n'ibumba rirabimenagura nuko icyuma n'ibumba n'umuringa n'ifeza n'izahabu biherako bimenagurikira rimwe bihinduka nk'umurama w'aho bahurira mu cyi bitumurwa n'umuyaga ntibyagira igishyikizo maze iryo buye ryakubise igishushanyo rihinduka umusozi munini rirangiza isi yose uko niko daniyeli yarondoye izo nzozi nticyari igishushanyo kinini gusa ibi ntibyari ibintu bidasanzwe kuko abami bahoranaga ibishushanyo by'ibigirwamana kandi abanyababuroni bagiraga ibigirwamana cumi na bitatu bikuru kandi byinshi muri byo byari bikozwe mu izahabu rock that smites the image and smashes it down. And this rock becomes Rero igihe Daniyeli yatangira gusobanura ko ari igishushanyo kinini cyane, umwami yarikirije ati yego koko nabonye igishushanyo, ariko Daniyeli yamutunguye amurondorera ati umutwe ari izahabu, igituza n'amaboko ari ifeza, inda n'ibibero ari imiringa, amaboko ari ibyuma, ibirenge ari igice cy'ibyuma n'icy'ibumba, ni ukubona ibuye ryikubise ku gishushanyo riba umusozi munini. Umwami nibukadineza yaratangaye, aravuga ati ibyo ni byo narose koko umutwe wacyo wari izahabu igituza n'amaboko ari ifeza nabonye ibibero ari umuringa amaguru ari icyuma ibirenge ari icyuma kivanze n'ibumba ibyo ngibyo uvuze bihuye neza nibyo nabonye mbese iyo uba nebukadinezari daniyeli akakubwira inzozi zawe nicyo ari gukora wowe nicyo ari gukora ni iki ubitekerezaho muri bunsubize niturangiza iki gice you <laughs> give him a lot of gold, you probably, you probably would. At the end of the chapter, he does give him some pleasures. ikibazo cyari gikurikiyeho ni ugusobanura izo nzozi ni iki inzozi zisobanuye nimureke mbabaze abantu benshi baravuga bati ugusobanura inzozi bikorwa uko umuntu yishakiye ngo buri wese abisobanura uko abyumva umwe akabisobanura ukwe n'undi mu bundi buryo bityo buri wese agasobanura uko ashaka ariko mbabaze ikibazo ninde wahaye nebukadineza kurota inzozi ninde wazimuhaye imana niyo yamuhaye kurota inzozi none se niba imana ariyo yamuhaye kurota inzozi mbese ashobora no kuzisobanura niba imana ariyo nkomoko y'ubuhanuzi iyo mana itanga ubuhanuzi ishobora gufata ibintu bikomeye ikabigira ibyoroshye ishobora kubyoroshya ese si byo none rero niba imana yaratanze inzozi ni nayo iri gutanga iki ubusobanuro bwazo mbese ni gute twatahura ubusobanuro bw'inzozi buri wese ashobora kugira icyo avuga wenda dufate ko mutigeze mwumva iby'izi nzozi nicyo zisobanura dufate ko buri wese agiye kuzisobanura maze ukandika ibyo utekereza byose cyangwa ugahaguruka ukavuga icyo zisobanuye mbese maze ngatomboza kimwe mu byo mwanditse nkavuga nti dukurikize ibi mbese byaba bisobanutse niba imana itanga ubuhanuzi ni nayo ishobora gutanga ubusobanuro bwabwo nimutyo dukomeze turebe umurongo wa mirongo itatu na gatandatu nuko izo nzozi nizo izo kandi turasobanura impamvu zazo aha imbere y'umwami mwite kuri uyu murongo wa mirongo itatu na gatandatu mbese yaravuze ati ndakubwira ubusobanuro yavuze ngo iki ati twe n'Imana Daniyeli yari gutanga ubusobanuro kandi turasobanura impamvu zazo aha imbere y'umwami nuko we nyagasani uri umwami w'abami imana yo mu ijuru yaguhaye ubwami n'ubushobozi n'imbaraga n'icyubahiro yaguhaye n'inyamaswa zo mu gasozi n'ibisego byo mu kirere by'aho abantu baba hose ibishyira mu kuboko kwawe ngo ubutegeke byose daniyeli yitegereje nebukadinezari umwami w'i nuko aramubwira ati wowe nebukadinezari cyangwa ubwami bwa baburoni ubwami bwa nebukadinezari cyangwa se ingoma ya yamaze imyaka mirongo itandatu n'itandatu ni ukuva muri magana atandatu na gatanu mbere ya kirisito kugeza muri magana atanu mirongo itatu n'icyenda mbere ya kirisito nebukadinezari yayoboye imyaka mirongo ine n'ine muri yose rero nebukadinezari ahagarariye ubwami bwose bwa baburoni hari ibintu bibiri dukwiriye kumenya kuri iki gishushanyo icya mbere ni uko agaciro kacyo kagendaga kagabanuka izahabu yifeza umuringa icyuma kandi agaciro kagenda kagabanuka ariko imbaraga zikiyongera ifeza ikomeye kurusha izahabu umuringa ukomeye kuruta ifeza n'icyuma gikomeye kuruta umuringa ariko agaciro kakagabanuka iki gishushanyo cyagendaga kigabanya ubwiza ni uko abwira nebukadinezari ati nuko nyagasani wa mutwe w'izahabu ni wowe ubwami bwa nebukadinezari bwagereranywa n'izahabu i babuloni habaga urusengero rwa beri mariduku kandi beri mariduku cyari gikuru i babuloni cyabaga mu rusengero rw'izahabu ari imana y'izahabu cyicaye ku ntebe cyami y'izahabu imbere y'igicaniro cy'izahabu icyo kigirwamana rero cyagaragazaga neza ikimenyetso cy'abanyababuloni So gold was a very fitting symbol for Babylon. Babuloni ni ishyanga rimwe mu yigeze kuyobora isi ni ubutare bune izahabu ifeza umuringa n'icyuma rero niko buri shyanga ryasimburanaga n'irindi mu kuyobora isi nebukadinezari yifuzaga ko ubwami butegeka isi yose iteka ryose nk'uko tubikesha ubucukuzi bw'amabuye havumbuwe ibaruwa yanditswe Nebukadinezari ubwe ni urwandiko rutangaje cyane kuko Nebukadinezari yanditseho agira ati isi yose yubaraye ku birenge by'ubutegetsi bwe Babuloni na Nebukadinezari yagereranywaga na kagoma cyangwa ikizu kandi izina rye ryari ryanditswe ku itafari ryose ryari ryubatse ku murwa wa Babuloni twavumbuye amatafari yanditsweho atyo ibihumbi icumi nanjye nazanye itafari rimwe ryanditseho izina rya nebukadinezari mu rugo iwanjye rero nebukadinezari yashakaga gutegeka isi yose iteka ryose ntabwo yashakaga ko ubwami bwe busimburwa n'irindi shyanga naryo rigategeka isi Ikindi kintu gitangaje cyavumbuye ku byo ku ngoma bya Nebukadinezari Babuloni ni ibyanditswe kuri buri behe niba mushobora gusoma igiheburayo handitsweho ngo Nebukadinezari yaravuze ati Babuloni umunezero wanjye ubwami bwanjye bw'igihangange buzahoraho iteka Rero Nebukadinezari yifuzaga ko ubwami bwe buhoraho iteka, ariko Daniyeli yakomeje asobanura za nzozi nk'uko tubibona ku murongo wa mirongo itatu n'icyenda baburoni si imana baburoni ntabwo izategeka iteka ryose kuri nebukadinezari wishyiraga hejuru kandi umwibone yabwiwe ibiri ku murongo wa mirongo itatu n'icyenda kandi uzakurikirwa n'ubundi bwami budahwanyije n'ubwawe gukomera mbese ubwami bwari gukurikira ababuloni bwari bumeze bute murabizi ko babuloni yari ateye imbere ku bijyanye n'umuco yateje imbere siyansi n'imibare rero amede na peresi bagombaga kuzana umuco wabo mu bwami bw'abanyababuloni babuloni ategetse kuva muri mirongo itandatu na gatanu kugeza muri mirongo itanu n'icyenda mbere ya kirisito rero agomba gusimburwa n'ishyanga rya medina peresi bakigarurira abanyababuloni bityo muri izi nzozi imana ahishuye ahazaza bibiri iravuga iti kandi uzakurikirwa n'ubundi bwami budahwanyije n'ubwawe gukomera ubwami bwa baburoni bwagombaga kubererekera abamedina peresi abamedina peresi bashushanywaga n'ifeza mushobora gutangazwa nabyo ariko mbasabye kugumisha urutoki muri muri daniyeli igice cya kabiri nyamara bibiriya yavuze ahmed na peresi mu izina muri daniyeli igice cya gatanu ku murongo wa makumyabiri na gatandatu makumyabiri na karindwi na makumyabiri n'umunani kandi ku murongo wa makumyabiri na gatandatu habisobanura hatya mene bisobanurwa ngo imana ibaza imyaka umaze ku ngoma iyishyiraho iherezo tekeri bisobanura ngo wapimwa mu bipimo ugaragaza ko udashyitse kandi peresi bisobanura ngo ubwami bwa buragabwe buhamedi na peresi rero ubwami bwa buroni bwari kurangira bugasimburwa n'ubwa medi na peresi bibiriya yari bisobanuye igitangaje muri bibiriya ni uko muri daniel cyaho cya munani nanone dusoma ko abamedina peresi bari gusimbura ababuloni kandi ibyo byavuzwe mu myaka cumi n'ine mbere y'uko bibaho mbese ni gute abamedina peresi bahanguye babuloni kandi kwiga ubuhanuzi bimaze iki muri magana atanu mirongo itatu n'icyenda mbere ya kirisito berushazari umwuzukuru wa nebukadinezari yakoze ibirori bikomeye berushazari yari afite imyaka mirongo itatu n'itandatu y'ubukuru mu gihe daniyeli we yari amaze imyaka mirongo inani mu gihe berushazari yari mu birori kuro peresi hamwe na dariyo w'umumedi baraje bagota baburoni ubwo bari bahagose abanyaburoni bari biringiye mbese mureka ukuntu umurwa wari wubatswe hari harimo ibyo kurya byatungaga byashobora gutunga abantu imyaka makumyabiri bari barahunitse ibyo kurya mu nkuta ntibari kubura icyo kurya mu gihe amede na peresi bari babagose ariko kuro yari umuntu udasanzwe kandi utangaje mbese n'icyakoze muri iryo joro ikiganza kitari cy'umuntu cyagaragaye ku rukuta cyari ikiganza cy'imana cyaragize kiti mene bisobanura ngo imana ibaza imyaka maze ku ngoma yishyiraho iherezo tekeri bisobanuye ngo wapimwe mu bipimo ugaragara ko udashyitse kandi peresi bisobanuye ngo ubwami bwawe buragabwe buhawe amamedi Peresi ni gute ibyo ngibyo byari kubaho imana ahamagaye kuro mu izina mu myaka isaga ijana mirongo itanu mbere yo kuvuka kwe kuro umujenerali w'umuperesi wateye baburoni arayigota ndashaka kubereka ikintu gitangaje ugumisha urutoki rwawe muri daniyeli igice cyaho cya kabiri aho twahoze tujya mu gitabo cya yesaya zaburi imigani yesaya turebe muri yesaya cyaho cya mirongo ine na gatanu igitabo cya yesaya cyanditswe muri magana atandatu n'umunani mbere ya kirisito ni ukuvuga ko imyaka magana atandatu na mirongo inani mbere ya kirisito babuloni yahangutse muri magana atanu mirongo itatu n'icyenda rero harimo intera y'imyaka ijana na mirongo ine n'umwe ubwo iyo usomye muri yesaya ubonamo ikintu cyavuzwemo maze kigasohora mu myaka ijana na mirongo ine n'umwe yakurikiyeho ni mucyo tugira icyo dusoma gihebuje yesaya mirongo ine gatanu umurongo wa mbere ibi ni byo uwiteka abwira kuro uwimikishije amavuta kuro yimikishijwe amavuta ataravuka yavutse mu myaka ijana yakurikiyeho maze ibyo bisohora mu mwaka mu myaka ijana mirongo itanu yakurikiyeho ibi biratangaje ati mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi kandi n'amarembo ntazugarirwa nzakujya imbere kandi ikindi kintu gitangaje kiri muri iki gice kibanziriza ni uko muri esaje igice cya cya mirongo ine na kane nimuharebe murebe igice giheruka cy'umurongo makumyabiri na karindwi abwira imuhengera ati kama nanjye nzakamya imigezi yawe kandi avuga ibya kuro ati n'umushumba wanjye azasoza ibyo nshaka byose akavuga ibya yerusalemu ati hazubakwa kandi avuga iby'urusengero ati urufatiro rwawe ruzashyirwaho rero izina kuro ryavuzwe ataravuka azakamya imigezi yagombaga kwinjira i babuloni akabohora imbohe akazibatura zigasubira i yerusalemu mwibuka ko muri magana atandatu na gatanu mbere ya kirisito nebukadinezari ateye yerusalemu atwara abadaniyeli imbohe muri magana atanu mirongo icyenda na gatandatu mbere ya kirisito yagarutse yerusalemu atwara imbohe ibihumbi icumi muri magana atanu mirongo inani na gatandatu mbere ya kirisito yasenye yerusalemu yose rero abavanywe i yerusalemu bagomba kumara imyaka mirongo irindwi mu bunyage nk'uko ubuhanuzi bwa Yeremiya bwabihanuye kuro yateye i babuloni muri magana atanu mirongo itatu n'icyenda ariko muri magana atanu mirongo itatu na gatandatu ubwo uhereye muri magana atandatu na gatanu kugeza muri magana atanu mirongo itatu na gatandatu imyaka mirongo irindwi yari ishize imbohe zahawe umudendezo rero imana yavuze kuro mu izina mu myaka ijana mbere y'uko avuka imana yavuze icyo kuro azakora ko azakamya imigezi twabisomye ati niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi uko niko kure yavuzwe mu myaka ijana ataravuka icyo kure yakoze yabonye umugezi ufurate unyura muri babuloni wari umugezi munini wavomereraga imyaka yayobeje umugezi awerekeza mu butayu nuko umugezi urakama nyamara abari baravuyaraye mu birori bari bashyize abasirikare ku marembo ya babuloni niki cyabaye ubwo yinjiraga mu murwa ntibyamenyekanye kuko ibyo birori byari byuzuyemo ubusinzi ayo marembo y'umurwa yari arangaye bibiliya yahanuye ko babuloni igereranywa n'izahabu izasimburwa n'ubwami bwa medina peresi bibiliya yavuze rekuro mu izina nk'umwami wa medina peresi bibiliya yavuze ko amarembo yari arangaye mbese hari ubundi butumwa butari muri bibiliya dukura mu mateka iki cyitwa ubwitange bwa kuro kuko murabona ko kimeze nk'inzogera cyangwa ingoma iyo usuye inzu ndangamurage y'ubwongereza i london kenshi ubonamo ibintu bimeze bitya kandi uzabonamo inyandiko ya kuro um, kera bandikaga ku mizingo murabona ko hagiye harimo imirongo Iyi nyandiko ya Kuro igaragaza uburyo yahanguye Babuloni n'uburyo yayobeje uruzi rwa Ufurate akubaka urusengero rw'i Yerusalemu, agasana inkike z'umurwa, bihura neza n'ibyavuzwe mu byanditswe. Mu myaka yashize, nyuma yo kuyoboka ubukomunizime, ubuyobozi bwo mu Burusiya bwarandaritse ngo njye kwigishayo. Hari abavugira ubukristo, hari abavugira satani, hari abasoruviyete bakomeye ubwo nageragayo nahasanze abantu ku bihumbi bitandatu na magana atanu ngewe nabumbuye ijambo ry'imana kandi hari abantu benshi bari bameze batyo ku buryo ku mugoroba hazaga abantu bangana batyo ubwo bakaba bangana n'ibihumbi cumi na bitatu nubwo hari itanu rikomeye kandi iteye ubwoba ngereranyije n'ayo nabonye ariko ndashaka kubabwira ko nabahamirije umumaro ukomeye wa bibiliya ndetse na daniyeli igice cyaho cya kabiri uh, nkabyigisha bamwe saa kumi n'imwe abandi saa moya iyo narangizaga bamwe nicaraga mu cyumba namara kuruhuka nkabona imbaraga zo kwigisha ba kabiri umusaruro wabayeho nubwo abarusiya badaha agaciro ubutumwa ni uko habonetse abantu magana atandatu na batanu bakiriwe ukwizera bakaba bagishikamye abasirikare baranyitegereje bati Dr fineri ukomere kandi ushikame nanjye ndikiriza barampagurutsa barampobera ngira ngo bagiye kumboha muri uwo mugoroba abanyabwenge b'abarusiya twaraganiriye barambwira bati dukurikije ibyo wavuze byerekeranye n'ukuntu bibiliya yavuze kubura umutwe kw'amahanga no kugwa kwayo duhindukira ukuri kwa bibiliya kuko ibyo wavuze byarasohoye umwarimu umwe wo muri kaminuza yahamije ko bibiliya ari ukuri kuko yari azi neza amateka yari asobanukiwe imva n'imvane byavuzwe byose rero bibiliya ni igitabo cy'abantu bose ndetse n'abanyabwenge barimo ariko uko urushaho kwiga bibiliya niko urushaho kubona ubutunzi bwayo ubona ibihishwe ubona ibikomeza ubuzima bwawe ubona isoko y'amazi abeshaho hano rero mu nyandiko ya kuro tubona ko yavuzwe mu izina mbere yo kuvuka kwe dukomeje tubona ko amede na peresi bategetse kuva muri magana atanu mirongo itatu n'icyenda kugeza muri magana atatu mirongo itatu na rimwe mbere ya kirisito mwibuke icyo bibiri ivuga tugarutse muri daniyeli icyaho cya kabiri ibyanditswe bivuga ku mirongo itatu n'icyenda kandi uzakurikirwa n'ubundi bwami budahanyije n'ubwawe gukomera kandi niko bibira ibisobanura kandi hazaba ubundi bwami bwa gatatu bw’imiringa butegeke isi yose rero hagomba gukurikiraho ubwami bujyanwa n'umuringa bugakurikira amedi na peresi aribwo bugereki nibwo bwami bwa gatatu bwari gukurikiraho bugategeka isi bwari buyobowe na alexandre mukuru bwongeye kuvugwa muri daniyeli igice cyaho cya munani daniyeli yabivuze mu myaka magana abiri mbere y'uko bugira icyubaho kandi ibi tuzongera tubirebe muri daniyeli igice cyaho cya munani n'uburyo byaje guhinduka tuzabera muri daniyeli umunani makumyabiri bibiriya irasobanura ishyanga ryakurikiye medi na peresi mbese ni irihe muri daniyeli umunani makumyabiri kugeza makumyabiri na kabiri haragira hati imfizi y'intama amahembe abiri wabonye nibo bami b'abamedi n'abaperesi kandi ya ihene y'igikomo ni umwami w'ubugiriki ninde wabaye umwami wa mbere w'ubugiriki na alexandre yego muri abanyeshuri beza na alexandre mukuru uwo niwe mwami wa mbere w'ubugiriki mbabaza ikibazo ni gute bibiliya yamenye ko babuloni izayobora maze agakurikirwa Medi na peresi ni gute bibiliya yamenye kuro mu izina mu myaka ijana mbere y'uko avuka ni gute bibiliya yamenye ko kuro azakamya imigezi ni gute bibiliya yamenye ko amarembo azugururwa ni gute bibiliya yamenye ko ubugiriki buzakurikira medina peresi ni gute bibiliya yaduhanuriye ibyo byose ibyanditswe muri daniyeli umunani byavuzwe mu myaka magana abiri mbere y'uko biba reka mbabwire ikindi kintu kibatangaza ubuhanuzi bwa daniyeli burahamye ababurwanya ni ukuvuga abanyabwenge n'intiti baravuga bati twemera ko igitabo cya daniyeli gihamye koko ariko kuko tutemera ibitangazo byo muri bibiliya tukaba tutemera ubuhanuzi bwa bibiliya rero ibi biri muri daniyeli twemera ko byanditswe nyuma y'uko ibyo bibaye niko bavuga ariko ngenda babwira ikindi gikomeye mu cya magana cyenda mirongo ine n'umunani abanyabwenge bo mu budage bashyize igitabo cyose cyo mu isezerano rya kera umuzingo, ariko nyuma byaje kugaragara ko muri uwo muzingo harimo kopi hagati ya zirindwi n'umunani z'igitabo cya daniyeli kuruta ibindi bitabo uretse cya yesaya Iyo urebye muri uwo muzingo w'Abadage ubonamo Daniyeli kandi ibice birimo byaba bitandatu bibanza n'ibiheruka, icya kabiri n'icya karindwi byose bihuye neza byo mu Giheburayo. Kandi ikinyarama kirimo ni icyo mu kinyejana cya gatandatu si icyo mu kinyejana cya kabiri. Ibice bitandatu bibanza ukuyemo icya kabiri n'icya karindwi byanditswe mu kinyaramaya. ya. naho ibindi ni mu giheburayo kinyaramaya ni ururimi rwo mu kinyejana cya gatandatu si urwo mu kinyejana cya kabiri muzi uburyo indimi zihinduka nk'urugero ururimi rw'ikibifiyane sisa ku buryo udashobora kubwira umuntu mu buryo bwahuranyije icyo mvuze rero ikintu gitangaje hano ni uko igitabo cya daniyeli gishobora kurondorwa mu buryo bworoshye ni ukuvuga ushaka kurondora iby'ubwami bwa baburoni daniyeli atanga bishobora gukorwa gusa n'uwabaye mu bwami bwa babuloni rero muri iki gihe hari ikibazo ku kurondora ibiri mu gitabo cya daniyeli alexander yiswe mukuru kuko ubwami bwe bwakomeye bugatera imbere vuba abagiriki igihe cyose bakoreshaga intwaro z'imiringa bibiliya rero ihora ikoresha ibimenyetso kuri babuloni ubumedi n'ubuperesi n'ubugiriki nanone umunyamateka umwe yanditse ku bwami bw'abagiriki aravuga ati ndamya ko nta hantu izina rye ariryo rya alexandre ritageze haba mu gihugu cyangwa mu mujyi cyangwa ahantu abantu bari ngewe mbona ukuboko kw'imana ari nk'aho kwayoboye ivuka rye n'ibikorwa bye ko tubibona mu isomero ry'amateka igitabo cya cumi na gatandatu igice cyaho cya cumi na kabiri mu magambo umunyamateka arahamije ko uko kugendererwa n'imana bifitanye isano n'ibivugwa hano mu gitabo cya daniyeli mu guhaguruka k'ubwami bwa gatatu ariko ubugiriki bwashushanywaga n'umuringa nabwo bwari guhanguka bwabayeho muri magana atatu mirongo itatu na rimwe kugeza mu ijana mirongo itandatu n'umunani mbere ya kirisito nanone birivuga ubwami bwa kane tubona nanone mu byanditswe nanone murebe muri daniyeli cyayo cya kabiri tubona ubwami bwa kane ku murongo wa mirongo ine ariko ubwami bwa kane buzakomera nk'icyuma kuko ibyuma ari byo bimenagura ibintu byose bikabijanjagura kandi nk'uko ibyuma bimenagura ibintu byose niko ubwo bwami buzamenagura bukajanjagura butyo ubwami bw'ibyuma bugiranya Roma, daniyeli kabiri mirongo ine ngo ariko ubwami bwa kane buzakomera nk'icyuma mu bwami bwose roma niyo yari ikomeye cyane yategetse kuva muri esipanye yambukiranya mediterane yigarurira uburayi kugeza mu majyaruguru ya afurika turabona ubutare bune izahabu ifeza umuringa n'icyuma babuloni ubumedi n'ubuperesi ubugiriki na roma ubwami bwa roma bwari igihangange ingabo z'abaroma zategetse isi kandi umujyi wa roma uba umurwa w'isi yose roma yategetse kuva mu ijana itandatu n'umunani mbere ya kirisito igeza hagati y'ikinyejana cya kane nyuma ya kirisito hano hari ikintu gihita cyumvikana vuba N'abanyamateka b'isi iyo barebye igitabo cya Daniyeli bakareba n'amateka, bagereranya amateka y'igitabo cya Daniyeli, abanditsi ubwami bwa Roma barabyanditse byose mu gitabo cyitwa Ugukomera no kugwa k'ubwami bwa Roma. Ibyo muzabisoma byerekeye ubwami bwa Roma. rero hariya haragira hati ibishushanyo by'izahabu ifeza n'umuringa byakoreshejwe mu kugaragaza amahanga n'abami bayo byamenaguwe n'ubwami bw'icyuma bwa roma n'abanyamateka bazi igishushanyo cyo muri daniyeli cyaho cya kabiri bazi umumaro w'ubuhanuzi bwo mu ijambo ry'imana rero roma izagwa ngaho nimurebe niba abantu bavuga hazaza ni gute akurikiranye zahabu, ifeza umuringa n'icyuma umuringa gasegereti zenke na rumeniyumu icyo nshatse kuvuga mu kuriye gusigarana n’uko ubwami bwahangukaga bugasimburwa n'ubundi mbese n'ikimuzi kuri roma mbese yigeze isimburwa n'ubundi bwami bwa gatanu byagenze bite kuri roma yigabanyijemo ibice rero ntimwirengagize icyo bibiri ivuga ku murongo wa mirongo ine na rimwe kandi nk'uko wabonye ibirenge n'amano ari igice cy'ibumba ry'umubumbyi n'igice cy'ibyuma niko uwo bwami buzigabanyamo rero mu bwami bwa kane bwa roma buzigabanyamo ariko muri bwo hazaba gukomera nk'ibyuma nk'uko wabonye ibyuma byivanze n'ibumba kandi nk'uko amano yari igice cy'ibyuma n'igice cy'ibumba niko ubu bwami buzamera ubwami bwa roma bwigabanyijemo ibice maze ubutegetsi bwayo burangirira aho ngaho niko bibiri yavuze kandi nk'uko wabonye ibyuma bivanze n'ibumba niko bazivanga n'urubyaro rw'abantu ibisobanuye iki bivuze iki kwivanga n'urubyaro ni ugushyingiranwa abami bagerageje gushyingirana kugira ngo bunge ubwami hari uburyo bubiri bwo guhuza ubwami ubwa mbere ni ugushyingirana kandi ubwa kabiri ni intambara ariko kuva igihe Roma yigabanyagamo ibice ntihongeye kubaho kwihuza ukundi bibiri avuga ku murongo wa mirongo na gatatu iti kandi nk'uko abonye ibyuma byivanzemo ibumba niko bazivanga n'urubyaro rw'abantu ariko n'abazafatana nk'uko ibyuma bitivanga n'ibumba murebe muri daniel kabiri mirongo ine na rimwe kandi nk'uko abonye ibirenge n'amano ari igice cy'ibumba n'icy'umubumbyi igice cy'ibyuma niko ubwami buzigabanyamo ubwami bwa roma bwigabanyijemo igice kimwe kijya majyaruguru hakomeza kubaho intambara hagati y'ayo mami abaramani ubu muri iki gihe ni abadage ababurundiya ubu muri iki gihe ni abasuwisi abafuranki ubu muri iki gihe ni abafaransa abarombaridi ubu muri iki gihe ni abataliyani abasakizo ubu muri iki gihe ni abongereza abasuwevi ubu muri iki gihe ni abaporutigali abavizigoti ubu muri iki gihe ni abanyesipanye abaheruri abavandari n'abasitorogoti ubu ntibakiriho iyo urebye uburayi muri iki gihe icyo tubona ni ukwigabanyamo kw'amami ubwami bwa roma bwarigabanyije rwose murabona abafaransa abongereza ubutaliyani byarigabanyije kandi biravuze ko butazongera kwihuza ukundi uko wagerageza guhuriza hamwe ubwami bwa roma ngo uburize hamwe kose banza urebe Have there been those who have tried to bring the empire together? kandi nk'uko wabonye ibyuma bivanze n'ibumba niko bazivanga n'urubyaro rw'abantu napoleoni yatandukanye n'umugore we louise nabo muri Australia ashaka undi mugore ni ukubera iki ni ukubera ko yashakaga guhuza uburayi bwose mu buryo bw'umuryango wa napoleoni mwibuke ko abayobozi bagerageje guhuza uburayi batsinzwe kandi bakagwa murebe danimarike ifite icyambu giteye ubwuzu nibyo tugerageze gufatanya gucukumbura tuhabona ikimeze nk'umuryango ugizwe n'abagiye bashyingiranwa bo mu bihugu by'uburayi bikaba bigaragaza uburyo abanyaburayi bashutswe ku gushyingirana hagati yabo ubwabo ko bizabunga bakaba umwe maze uburayi bwose bukaba ubwami bumwe mbese ntibitangaje unified all of Europe under one political empire. Isn't it fascinating that ubuhanuzi bwa bibiliya bwahakanye ko bidashoboka kabone n'ubwo muri iki gihe ugushyingiranwa kw'abanyaburayi kugikomeje aho abanyaburayi babisoje ku ruhande rumwe rw'umwami frederique no ku mwamikazi diana kugira ngo abana babe ari urubyaro rw'uburayi bwose so that their bazivanga n'urubyaro rw'abantu ariko nazifatanya nk'uko ibyuma bitivanga n'ibumba ndibuka ndi burayi narababwirije abakobanyi barambaje bati ni gute wakwemeza ko bibiriya ari ukuri ntibihagazeho neza ko ari ukuri kuko iyo isesenguye neza ntubura kubona ko bibiriya ari ukuri tubonye ko ubwami bwiyuwanyijemo kandi buzinga ukundi hitireri musolini n'abandi bagerageje guhuza uburayi mu buryo bwa politiki ubukungu ariko byaranze ubwami bwakomeje kwigabanyamo kuko bibiri yabivuze nta bundi bwami bwa gatanu mu yandi magambo ubwami ntibuzongera kunga ubumwe napoleon nawe yarahatsindiwe ku rugamba rwabereye i piedima mu cya magana inani na mirongo itanu yaragize ati imana ishobora byose ni nyambaraga kundusha bibiliya yasobanuye ko uburayi butazongera kwiyunga ukundi ntabwo turi mu bwami bwa zahabu cyangwa ifeza cyangwa umuringa cyangwa icyuma ahubwo turi mu byuma bivanze n'ibumba icyo gishushanyo nk'uko twakibonye izahabu niyo yari hejuru ku mutwe naho ibyuma bivanze n'ibumba biri hasi ku mano kandi murabona ko hasi harimo n'ibyuma rero ibihe biheruka ntibyoroshye kandi bizaba ibihe by'akaga mbere ko kirisita agaruka ariko dukwiriye kugira kwiringira yuko iyi si iri mu biganza by'imana kuko ubwo buhanuzi bw'amateka bumaze imyaka ibihumbi bibiri na magana atanu icyo dukwiriye kuzirikana ni uko iyi si iri mu biganza by'imana imana ifite isi yacu umugambi iteka ryose mwibuke ko bibiriya ivuga iti mbese ubusobanuro bw'izo nzu buteye bute ku murongo wa mirongo ine na kane haragira hati nuko ku ngoma z'abo bami si babuloni si abamedinapiresi si abagiriki si abaroma si uburayi bwigabanyijemo mu myaka ijana mirongo itanu ishize ku murongo wa mirongo ine na gatanu haragira hati kandi izo nzozi ni iz'ukuri no gusobanurwa kwazo ni guhinyurwa ku ngoma z'abo bami imana yo mu ijuru izima ku bundi bwami butazarimbuka iteka ryose kandi ubutware bwabwo ntibuzahangurwa n'irindi shyanga ahubwo buzamenagurwa ubwami bwose bukabutsembaho kandi buzaraho iteka ryose hano hari inkuru nziza y'agahebuzo amateka y'isi ari mu biganza by'imana kandi ibuye ryikubise kuri icyo gishushanyo si ryo kurimbura abatuye isi ahubwo dushingiye kuri bibiliya ryoboye n'ubwami bwa kirisito buzaganza mu isi ndetse dusoma inkuru nziza igira iti nuko ku ngoma z'abo bami imana yo mu ijuru izimika ubundi bwami butazarimbuka iteka ryose kandi ubutware bwabwo ntibuzazungurwa n'irindi shyanga ahubwo buzamenagura ubwami bwose bubutsembeho kandi buzahoraho iteka ryose rutare ni ubwami bwa kirisite bw'iteka ryose hano hari inkuru nziza y'agahebuzo iyi si yacu iri mu biganza by'imana igihe amakimbirane guhangayika n'intambara bitwugarije kandi mubona muri iki gihe ukuntu ubukungu bwifashe nabi mubona ko abayobozi ba politiki nabo bahura n'ibirushya byinshi mubona ibiza imitingito inzara n'ibindi kandi ni ku isi hose njyewe nagenze ibice byinshi by'isi mbona uguhungabana ku isi ariko mfite amahoro mu mutima wanjye kuko nzi ko isi iri mu biganza by'imana mbese muribuka ko intambara ya kabiri y'isi irangira ahantu hose humvikanaga ibisasu hari umugabo wari wihishanye n'umuhungu we n'umukobwa we bari munsi y'ubutaka aho igisasu cyaturikiye umugore we niwe mama w'abana we yari yishwe n'icyo gisasu ku munsi wabanje n'abavandimwe babiri bari bapfuye hasigaye uwo mugabo n'abo bana babiri nuko ibisasu biraturika amazu aragwa nuko uwo mugabo n'abana be baje basanga iwabo hahindutse icyavu nuko arababwira ati ntimutinye muryame muruhuke ntimugire umubabaro mu ndebe ati imana ihoza amaso kuri iyi si amaso yayo ari kuri twe ntidukeneye kugira ubwoba kuko iyi si iri mu biganza by'imana Daddy, I can't sleep. ahazaza hari mu biganza by'Imana kandi umunsi umwe Yesu azagaruka tujyane ahatazaba indwara, umubabaro, agahinda, inzara ndetse n'urupfu, ahatazaba kanseri, ahatazaba indwara z'umutima. No more heartache or death, no more sorrow, no more famine, inkuru nziza ni uko umwami w'amahoro ashaka kuduha amahoro mu mitima yacu kandi azagaruka vuba nimutyo dusenge urakoze cyane data twese ku bw'ubuhanuzi bwo muri bibiliya icyo tuzi ni uko isezerano rya kirisito atari ibinyoma si ibihimbano ni ukuri Ni ukubera ko ubuhanuzi bw'amateka maze imyaka bibiri magana atanu bwasohoye data ngusabye kuduha amahoro yo mu mutima fasha umuntu wese uri hano kukwegurira ubugingo bwe kugira ngo dushobore gusinzira neza muri iri joro kuko amaso yawe ari kuri twe utubashishe kumenya ko uhora uhanze amaso iyi si yacu tugushimiye yuko utwumvise mu izina rya yesu kirisito amen muri uyu mugoroba ababishaka muze mutware icyigisho cya kabiri harimo ibyo muzakora imuhira muri iki cyumweru ni umukoro wo mu rugo mujye mukora imikoro mbaha muhore mwiyibutsa ibyo tuba twize mufate icyigisho cya kabiri mu cyumweru gitaha tuzareba daniyeli igice cyaho cya gatatu muri daniyeli gatatu tuhafite ikindi gishushanyo ariko umwami yagikoze cyose ari izahabu muri daniyeli gatatu abategetsi b'isi bose bubahirije itegeko ryarebaga isi yose kugira ngo umuntu wese aramye icyo gishushanyo icyigisho kiri muri daniyeli cya cya gatatu kiboneka mu byahishuwe ni igice gitangaje hadukomereza ukwizera muri ibi bihe ndabashimiye imana ibaha umugisha